Всем привет, с вами Ксю. И сегодня у нас с моей подругой Сабриной будет челлендж. Не засмейся. Только сначала я хочу кое-что показать. Не знаете, чем заняться? Я рекомендую вам один веселый канал. Ведущий всегда поможет вам найти ответ на этот вопрос. Влоги, интересные игры, ну и прикольные челленджи со своими подписчиками. Ссылка на его канал в описании. А мы начинаем наш челлендж. Мы должны набрать в рот воды и смотреть смешное видео. Наша задача не засмеяться. Кто больше выплюнет воду на своего соседа, тот и проиграл. В конце видео проигравший крикнет на весь парк «Я какашка». Нет, Ксю. Да. <laughs> Ты готова, Сабрина? Я готова. А ты? Я тоже. Ну вот, я прыгнула. Ha ha ha! было нечестно, ты не засмеялась. Мои мне закончилась вода, так что, Сабрина, ты выиграла. Поздравляю! Я какашка! Я проиграла! Ну вот и все. Ставьте лайк, если вам понравился наш челлендж. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!